La gent gran és de, possiblement dels sectors de la població que pitjor ho ha passat. Hem pensat que, que ara ja que ens podem retrobar, que tornem una mica a una certa normalitat, doncs era un bon moment també per, per agrair a les persones de la gent gran a, a tot el que han fet eh, uh, hem deixat també moltes persones pel camí, malauradament, però el que volem és aquest retrobament fer-lo amb, amb tota alegria, amb una, amb una sarsuela, i traslladar-los aquest missatge d'estima i de carinyo ...y da y de suport. En esto lo hicieron todos los meses y todas las semanas. Que hagan cosas bonitas para las personas mayores, porque las personas mayores que ya tenemos cierta edad, en casa nos ponemos subiéndonos por las paredes me parece estupendo, que ya lo merecíamos salir un poquito. Espero tener buen ambiente y juntarnos otra vez con los amigos que hacía mucho tiempo que no nos podíamos ver. Esta es una nueva etapa que se abre con mucha esperanza, esperemos que esto pues ya se perdure en el tiempo y es muy importante este tipo de homenaje que nos reunimos de nuevo otra vez, nos vemos las caras, nos saludamos, en fin, es una cosa muy importante eh, cara ya al futuro y, y llegar a normalidad, que es lo que esperamos todos.